काला जादू भी करता हूँ डर लगे तो मेरे पास नहीं आना मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के यार मैं भी चलूंगा शेर आप मुझे थोड़ा आगे छोड़ देंगे आप बैठ जाए बाबा रहते हैं उनके पास रूम खाली है वहाँ पे अजीब सी आवाज़ें भी आती हैं घबराना नहीं